nandito kami sa meltian nililapay ko na siya yan melkat eh <laughs> Isa man imo Sa'yo? Hindi ko alam. Mainom mo kaya ako. Mm. <laughs> Silang dalawa. <laughs> Pamili. Kanang tag 85 lang. Mm, tag 85. 85 Can I Okinawa or Melkati? Cheesecake? Old Minos ako ang gamito. Yan. Old Minos ako ang gamito. Ano yung kabalo na nagbagumi ka? Kasi 75 sa. Kasi kung bilin mo. Pas. Ayan na po mga kanjaris. Good night, hi. At ah, tapos ng mga tinderes. Ano to? Uy! At <laughs> ah, tapos na. Balik lang ako. At ah, yan ang mga tinderes. Uy! Bigyan mo ako. Hala! Uy! <laughs> Uy! At kinain niya. At <laughs> yan lang po ating vlog yun. Babay mga kinderes.